І сьогодні ця війна, яка точиться уже не тільки на території майдану, де ще видно плями крові героїв Небесної Сотні. Ця війна перейшла уже дуже дуже далеко. Вона торкнулася кожного клаптика української землі, кожного закапелка душі України. Ми опинилися перед вибором воля або смерть. Пригадую, коли я ще була школяркою, мені від мого дідуся Рудольфа передалось у спадок маленький значечок, червоно-чорний, зі словами воля або смерть. І я гордо його носила у себе на грудях, це були ще часи радянського союзу. Звісно, від вчителів мала зауваження, як я собі можу таке дозволяти, такі заборонені крамольні речі. Але я гордо це робила, адже з вуст своїх дідів, бабусь я чула цю правду про Україну, якою б болючою вона тоді не була, та й тепер залишається. І як колись, коли ще наші діди, прадіди виборювали волю України і стояли перед вибором воля або смерть, не один з моєї родини, аби не віддатися ворогам у полон, пускав собі в скроню кулю зі словами Слава Україні. І в мене це запечено на скрижалях моєї душі. Так і сьогодні ми знову опинилися перед цим вибором воля або смерть. Воля бо смерть не було й у снах, небо прагне жертв, людоньки, війна, наші всі страхи стали враз довіч. Кай не лихий, неньку не каліч, ну повіч, за що ти підносиш меч над моїм чолом, серце навпіл рвеш, мов злодюга в ліс, ти у дім чужий, чи ж не бачиш сліз матерів, дружин, чи ж не чуєш ти їхніх голосінь? знов ростуть хрести, достига полин, витікають сни у провалля дум, у ясних очах заклякає сум, вигорає день у війни вогні, мати сина жде, чи діждеться? Ні. Гнів судомить вдих, дух гартує кров. Боже, відведи від біди на крок, хоч на крок один від того юнця, надто молодий, пити б ще з лиця Господи, спини цих скажених псів, щоб жили сини, щоб жили усі. Знов на ранок жертви досі йде війна, воля або смерть. Третього нема. Цього вірша написалась мені, коли наші українські сини почали масово гинути від рук так званого старшого брата. І ми зрозуміли, що ми знову опинилися перед вибором воля або смерть. Третього нема.